cociné una pizza. Una pizza donde se trabaja. Hay una pizza, pizzería donde se trabaja. Y tenemos que cocinar. Amarillo.

verde, azul, púrpura, ¿qué? Azul, orange, naranja, púrpura, verde, azul, naranja, verde. amarillo, green, verde, yellow, verde, No, pues le dan damos. Ok. Rosa rompió. Apareció aquí de nuevo. Ya. manzana. El sorteo ah, de las gentes. No se queden con el de la imagen, Vamos. aquí otro Hugi verde, otro Hugi uh, ah, este? El huggy toca a todos los demás el azul. Back a Hugi. Hay demasiados Hugis aquí. No te la puedo creer. ¿Por qué? No. No, que no se mostrarán tantos. Ok, acá okay. andan pero antes, antes, de, hacer, antes de la intro, les invito a, que se suscriban. Por pues favor, por favor, para que yo lo logre. Ok, ahora sí, sin, sin antes decir, comenzamos con el, segundo juego. Buenas suerte. Hay otro. qué Lo bueno es que encienden estas luces para que decirme dónde hay. Que también tengo que mirar por abajo. Como aquí. Ok. Aquí. Aquí. Aquí. Ahí. edad Stop. Off, off, off. Okay, the one is the back. One. Ceremony. para protegerse al menos. Uy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me supone que tengo que hacer? Ah, yo me di cuenta que este barrio... aquí arriba. listo. Ahora vamos aquí nos ponemos las... Ok. Sí, sí. Es que sí, sí. <laughs> Mm. se ve bien terrorífica. Sí. Mata. Pero aún así se, se ve que va a matar. No, espera que sí me sigue. Espera que sí me sigue. Que sí me sigue, espera. Joder, con ella. Que sí, espera, no. Ok, no. no. Va, sofá. Te quiero que sí me sigue. Chao, que sí me sigue. Ya lo que se a hacer la pista.

Algo que decía ayer. Pues ya llega. Algo está ocurriendo. Oh, ¿Pero qué? ya morí. Estás a salvo, amigo. Ayer eras mi héroe. Extraño tanto a mi hermano. Crecimos tan felices juntos hasta que se lo llevaron y experimentaron con él. Ahorita oscuro

Serás mi cena. future. canción su